una de las sociedades más importantes de Cuba, que si, alguien ha ido a Cuba, están situadas a todo el litoral habanero, que ahora se le llama playa. Es un municipio playa, pero antiguamente era eso pertenecía a eh, Marianao, eran las playas famosas de Marianao. Todo eso estaba lleno de club algunos eran para clase, o sea, estaban divididas en clases, también por raza, la de los blancos, la de los negros, etcétera, etcétera. Y dentro de ella estaba el Club Casino Deportivo, hoy Círculo Social Obrero Cristina Naranjo. Esa, es eh, una foto de su fachada. Eso, antes del triunfo de la revolución, se llamaba Casino Deportivo. Entonces ahí es donde surge el casino, que era uno de los lugares que le estoy contando, que se eh, tocaban todas estas manifestaciones, la gente iba a bailar, también había casino de juego, había juegos, eh, unos salones de baile preciosos y ahí detrás está la misma playa. La gente iba, pasaba un fin de semana, se bañaba en la playa, bailaba, almorzaba, jugaba, antes de todo fue la revolución. Entonces, pasa un momentico, ya, eh, este por ejemplo es un ejemplo de una tarjeta, vuelve de, que tengo, de un niño que ahora tiene 80 años, que me la cedió, y es una tarjeta de identificación del casino deportivo. Como ven, esos huecos eh, eh, eran socios de, por familia y accedían al casino. Entonces, Pasa otra vez. Entonces, ¿de dónde surge el nombre? Exactamente del lugar donde, donde se creó. Ahí, era un, era un casino de blanco